assalomu alaykum do'stlar siz english club kanaldasiz bugungi video darsligimiz the missing coin hikoyasini oxirgi qismi bo'ladi hozirgacha biz ikkita qismini tarjima qilib tugatdik va bugungisi uchinchi so'nggi qismi bo'ladi va tugatishga mana shu hikoyani tugatishga harakat qilamiz ho'p agar siz bu hikoyani o'zingiz o'qimoqchi bo'lsangiz mana shu faylni o'zidan o'qimoqchi bo'lsangiz Mm, bu faylni telegram kanalimga yuklab qo'yganman kommentariyada mm, telegram kanalini silkasini yozib qo'yganman ana shu yerdan demak telegram kanaliga kirib bu mana shu faylni ya'ni kitobni skachat qilib o'zingiz ham o'qib qayta yana praktis qilishingiz mumkin ho'p hikoyani boshlashdan oldin mm, bir eslatma aytmoqchiman bir muhim narsa agar siz hop kanalga mm, ya'ni qo'shilmagan bo'lsangiz albatta subscribe e, yoki подписаться ya'ni qo'shilish tugmasini e, bosish esingizdan chiqmasin va juda yam muhim narsa mm, ko'pchilik mana shu подписаться e, ya'ni qo'shilish tugmasini bosadi lekin mana bu qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutadi siz mana shu qo'ng'iroqcha tugmasini all inglizchada yoki все ruschada hammasini bosib qo'ying va mana shu holatda siz agar yangi video darsliklarim chiqishi bilan siz YouTube'da lentangizda ko'rishingiz mumkin ya'ni birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz yangi videom chiqishi bilan demak mana shuni bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin hmm, siz kanalga qo'shilsangizu agar buni bosmasangiz meni yangi videom chiqsa sizda siz lentangizda youtube lentangizda ko'rsatmaydi va albatta youtube youtubedan siz buni yozib qidirishingizga to'g'ri keladi yoki kanalga kanalni qidirib o'zingiz kirib videoni topishingizga to'g'ri keladi manimcha bu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman hmm. qani bo'lmasa hmm, hikoyani bugungi hikoyani demak tugatishga harakat qilamiz o'tgan safar demak kala bilan pit ikkovsi do'kondan chiqib ketgandi ular ya'ni o'sha do'kondordan xafa bo'lib chiqib ketishgandi do'kondan bugun mana o'sha joydan davom ettiramiz <clears throat> mexikoyani birinchi o'qib chiqaman tarjima qilmasdan siz so'zlarni talaffuziga e'tibor bering albatta birinchi marta o'qiganimda tushunishingiz unchalik muhim emas muhimi so'zlarni talaffuziga e'tibor bering va tushunishga harakat qiling qo'lingizdan kelgancha ho'p qani bo'lmasam boshladik Pete and Carla go back into the big streets with the tourists. Carla is happy now because they are not in the shop. But the sun is hot and Pete wants a drink. Let's go to a cafe near the Abbey, he says. He wanted stamps from South America, but he doesn't say this. There are tables outside the cafe Pete and Carla sit down. There are a lot of people in the cafe. Can we go into the abbey next? Carla asks. He wants the stamps from South America, she thinks. But they are very expensive. I want a drink first, Pete says. Okay, Carla says and she smiles at her. Pete smiles at her too. After a minute or two, they hear, Hey, there you are. Pete and Carla look up. It's the old man from the shop. What does he want? Pete says. I don't know, Carla says but he's angry. What's wrong? The shopkeeper comes to the cafe. He's very angry. Where are my coins? He says. Your coins? Carla says. I don't understand. They're missing, the shopkeeper says. Did you steal, did you steal them? Carla and Pete are surprised. The people at the tables near them are surprised too. They watch the two friends and the old man. Steal your coins? No, Carla says. Her face is hot and red. We didn't steal any coins or stamps, Pete says. What are you saying? He's angry now. <clears throat> He's angry now. You've got my coins, the shopkeeper says. The coins are missing. And this isn't the first time. Some coins were missing last week. Some students had them too, I think. Did you, did you see the students with the coins? Pete says. The old man doesn't answer. A policeman walks down the street to the cafe. He watches Carla and Pete and the shopkeeper. Then he says, What's wrong? These two students came into my shop, the shopkeeper says. I went to the back room and answered the telephone. Then I went back into the shop. Some valuable coins were missing, and the two students were not in the shop. The policeman looks at Pete and Carla. What do you say? He asks. Yes, we went into the shop, Carla says. We wanted to look at the stamps. But we didn't steal them, it says. And we didn't take the coins. Were there many people in the shop? The policeman asks. No, the shopkeeper says. Only these two students and Tracy. Tracy walks in my shop. She doesn't steal coins. How do you know? asks the policeman. I looked in her bag and pockets today, the shopkeeper says. And I looked in them last week. You can look in my bag, Carla says. And you can you can look in my pockets, Pete says. The shopkeeper is surprised. Can I? He says. Please look, please look now. Carla says. We didn't steal any coins. She gives him her bag. Okay, endi mana hmm, hikoyani oxiriga yetib keldik. Siz qanchalik mana shu birinchi marta o'qiganimda qanchalik tushundingiz? Albatta komment yozib qoldiring. Men siz darajangizni bilishim juda ham muhim. Hmm, qanchalik tushundingiz hikoyani? Shu faqat tarjima qilmasdan o'qiganimda kommentda albatta yozib qoldiring. Misol uchun taxminan aytaylik, yetmish protsentini tushundim yoki ellik foizini tushundim yoki yigirma foiz tushundim yoki umuman tushunmadim albatta kommentda shuni yozib qoldiring men shunga qarab bundan keyingi hikoyani tanlayman ya'ni qiyinroq hikoya tanlashga tanlayman yoki ko'pchilik tushunmagan bo'lsa osonrog'ini tanlashga harakat qilaman albatta kommentda yozib qoldiring endi Hmm, birgalikda hikoyani hmm, tarjima qilib ketamiz bu safar bu darslik ozgina uzunroq bo'ladi avvalgilarga nisbatan chunki kommentariyada o'qidim hmm, ba'zi birlaringiz aytyapsiz e, so'zlar noodatiy so'zlar chiqqanda e, tarjimasini alohida alohida aytib tushuntirib keting mana shunda demak sizlarga oson bo'lar oson bo'lar ekan manimcha shunaqa deb tushundim men demak so'zlarni noodatiy so'zda chiqqanda ya'ni ko'p ishlatilmaydigan so'zda chiqqanda men albatta tushuntirib ketishga harakat qilaman alohida tarjimasini aytib qani boshladik pete and carla go back into the big streets with the tourists ho'p pit bilan karla go back ya'ni uh, katta anaqaga ko'chaga ya'ni turistlar turistlar bilan to'la ya'ni turistlar bor with the tourists streets with the tourists ya'ni ko'chalar turistlar bilan bo'ladi streets with the tourists demak bilan karla o'sha turistlarga to'la ko'chalarga ya'ni katta ko'chalarga qaytib bordi qaytib ketishdi karla is happy now karla hozir demak xursand baxtli because they are not in the shop chunki because chunki ular uh, do'konda emas they are not in the shop ular do'konda emas but ammo the sun is hot uh, quyosh issiq ya'ni kun issiq demoqchi uh, and va Pete wants a drink Pete uh, ichimlik xohlaydi nimadir ichishni xohlaydi wants a drink drink ichimlik let's go to a cafe near the abbey. He says. Ketdik deyapti. Ketdik, hop, ya'ni haligi katta uh, nima edi? Church, church. O'zbek tilida nima bo'ladi? Cherkov. Ha, katta cherkov. Xullas cherkovni, o'sha katta cherkov yaqinidagi kafega boramiz. cherkov yaqinidagi kafega boramiz. u Pit aytyapti. He wanted the stamps from South America. U xohladi shtamplarni mm, Janubiy Amerikadan, ya'ni u Janubiy Amerikadan kelgan shtamplarni xohladi, ya'ni sotib olishni xohladi. Ular chiqib ketdi-yu e, do'kon do'kondordan xafa bo'lib, mm, jahli chiqib, ular chiqib ketdi, ya'ni hech nima sotib olmadi. Lekin endi Pete buni ya'ni shtamplarni sotib olishni xohlayapti. But He doesn't say this. Lekin, but, ammo, lekin u buni aytmadi. Ya'ni Karlaga aytmayapti. U sotib olishni xohladi, lekin Karlaga aytmayapti buni. There are tables outside the cafe. There are bor uh, tables, stollar, demak, kafening tashqarisida, tashqarisida outside the cafe. Kafening tashqarisida hmm, stolla bor Pete and Carla sit down. Pete va Carla o'tirdi, o'tirishdi. There are a lot of people in the cafe. Uh, demak, kafeda a lot of degani ko'pgina degani a lot of ko'pgina odamlar mm, bor. A lot of people, a lot of students, a lot of tourists. Demak, a lot of degani o'sha ko'p degani. many so'zi boru many e, ko'p mana shu bilan tarjimasi bir xil bo'ladi a lot of ho'p can we go into the abbey next can we go into the abbey next ho'p keyin cherkovga borsak bo'ladimi karla asks. Karla so'rayapti. Ya'ni o'sha katta cherkovga katta cherkovga borsak bo'ladimi deb karla so'rayapti he wants the stamps from south america she thinks u o'ylayaptiki she thinks ya'ni karla o'ylayapti karla sezdi o'zi uh, he wants the stamps u shtamplarni xohlayapti qaysi shtamplarni ya'ni amerikadan kelgan ya'ni u amerikadan kelgan shtamplarni xohlayapti deb o'zi karla o'ylayapti sezdi ya'ni uh, pit o'sha shtamplarni xohlashini sezdi karla but they are very expensive lekin ular judayam qimmat very expensive judayam qimmat I want a drink first. Men ichimlik xohlayman avval. First degani demak birinchi, avval degan ma'noda. First. Pete says pit aytyapti demak pit aytyapti men birinchi ichimlik xohlayman okay carla says yaxshi mayli ah, carla aytyapti and va she smiles at him she smiles at him u demak pete ah, pitga unga u unga jilmaydi ya'ni ah, Carla pete pitga qarab jilmaydi Pete smiles at her too. Pete ham unga jilmaydi, ya'ni tabassum qildi. After a minute, Piper o'zi keldi. Hey, there you are. Hey, mana hey, uh, mana ekansanlar. Ya'ni ha, sanlarni topdim degan ma'noda gapiryapti. Ha, mana ha, uh, mana sanlar, mana qayerda ekansanlar degan ma'noda hey, there you are deyapti. shopkeeper jahli chiqib keldi endi mana shu joyda bitta narsa tushunish ozgina qiyin bo'lishi mumkin after a minute or two deganda e, bu o'sha bir ikki minutdan keyin deb tarjima qilsangiz bo'ladi o'zbek tilida bir ikki minutdan keyin e, after a minute a minute degani o'zi bir minut degani a minute bir minut or two yoki ikki e, ya'ni bir minut yoki ikki minutdan keyin mana tarjima qilganda shunaqa bo'ladi bir yoki ikki minutdan keyin deb o'zbek tiliga chiroyli qilib tarjima qilsa bo'ladi ho'p shopkeeper jahli chiqib keldi ya'ni do'kondor jahl jahli chiqib hey there you are deb keldi pit and carla look up pit bilan karla qaradi ya'ni ular o'tirgandi look up degan look up deganda ular yuqoriga qaradi ya'ni o'tirganda shopkeeper yurib keldiyu shopkeeper yuziga qaradi ular look up up degani yuqori degani look up pit bilan karla qaradi ya'ni yuqoriga qaradi do'kondorni do'kondorga do'kondorni yuziga qaradi it's the old man it's the old man from the shop uh, bu u anaqa edi o'sha qariya qariya edi do'kondan o'sha do'kondan ya'ni shtamp va tangalar sotiladigan do'kon do'kondagi do'kondan o'sha qariya odam edi ular tanidi demak look up qaradi yuqoriga va tanidi uni what does he want u nima xohlaydi pete says pete, aytyapti i don't know bilmadim carla says carla aytyapti but He's angry. Lekin u e, g'azablangan. U jahli chiqyapti. What's wrong? nima gap? Tinchlikmi? What's wrong degani nima gap? Tinchlikmi? degan ma'noda keladi. What's wrong? What's wrong with you? What's wrong with you, man? dedingizda, ya'ni nima gap san bilan, o'rtoq deganda. Nima nima bo'ldi senga? Nima gap? Tinchlikmi? What's wrong with you? sanga nima bo'ldi degan ma'noda juda ham ko'p ishlatiladi what's wrong ho'p mana rasmini ko'rishingiz mumkin ko'rdingiz shekilli manimcha mana ikkovsi o'tiribdi do'kondor keldi jahl qilib ho'p davom etamiz the shopkeeper comes to the cafe demak shopkeeper do'kondor hmm, come keldi kafega kafega keldi he's he's very angry u judayam g'azablangan judayam mm, asab asabi buzilyapti do'kondori where are my coins mani anaqalarim tangalarim qani deb so'rayapti mana pitdan do'kondor he says u aytyapti your coins uh, sani tangalaring Carla says Carla aytyapti I don't understand I don't understand Yani tushunmadim. They are missing. Ular yok yok oldu, yo'qoldi, yok oldu yo'qoldi yaptı. do'kondor. The shopkeeper says, do'kondor yaptı. Did you steal them? Demek Ha, demak, sen o'g'irladingmi? deyapti. Sen o'g'irladingmi? Did you steal them? Steal o'g'irlamoq. Carla and Pete are surprised. Carla and Pete are surprised. karla bilan pit hmm, judayam ajablandi u hayron qoldi ular the people at the tables near them are surprised too the people at the tables near them demak odamlar yani ularni yaqinidagi ularni yaqinidagi e, demak stollarda o'tirgan odamlar odamlar ham hayron qoldi are surprised too uh, the people at the tables near them are surprised too ozgina murakkabroq gap ekan the people odamlar at the table stoldagi ya'ni o'sha stoldagi odamlar qaysi stoldagi odamlar near them near them ya'ni kala bilan pitti yaqinidagi ularni yaqinidagi stoldagi o'tirgan odamlar ham hayron qoldi mana bu to degani uh, shu gapni oxirida gapni oxiriga qo'shsangiz ham ma'nosini beradi ho'p they watch the two friends they watch the two friends ular ikkita do'stni kuzatishyapti ya'ni odamlar kuzatyapti and the old man va qariyani demak odamlar ikkita do'st va qariyani kuzatishyapti steal your coins E, san'at tangalaring o'g'irlash yo'q no yo'q deyapti steal your coins no karla says karla aytyapti demak sani anaqalaringni o'g'irlash e, yoki e, sani tangalaringni o'g'irladik yo'q deyapti karla hayron qilib gapiryapti asabiylashib hayron qolib her face is hot and red uni yuzi qizidi va qizardi ya'ni jahli chiqib yuzi demak qizarib qizib ketdi jahli chiqib odam jahli chiqqanda shunaqa bo'ladiyu mana shu holat her face is hot hot issiq red qizil demak e, ikkovsi qo'shilib shunaqa ma'no beryapti mm, kalani kala ham juda yam jahli chiqdi buni do'kondor bularni ayblayotganidan we didn't steal any coins or stamps. Biz hech qanaqa tanga yoki shtamplar o'g'irlamadik. We didn't steal any coins or stamps. Demak, biz hech qanaqa tanga yoki shtamplar o'g'irlamadik. We didn't steal any coins. Pete says, Pete aytyapti. What are you saying? What are you saying? He's angry now. Yani e, u jahli chiqyapti, do'kondor jahli chiqyapti. Uh, what are uh, what are you saying? He's angry now. Uh, Pete uh, uh, do'kondar emas, pit gapiryapti yana. Ya'ni nimalar deyapsan? deb Pitni jahli chiqyapti. He's angry now. Xo'p. You've got my coins. You've got my coins, the shopkeeper says. Do'kondor aytyapti. You've got my coins. Mani tangalarim sanda. manba you've got uh, have have got has got manimcha bilsangiz kerak ya'ni bor degan ma'noda keladi I, I have a car yoki I have got a car uh, she has a car yoki she has got a car unda mashina bor yoki menda mashina bor deb tarjima qilinadi have have got bir xil ma'noda keladi I have a car I have got a car ikkitasini ham ma'nosi bir xil The coins are missing. Tangalar yo'qolgan. The coins are missing. Tangalar yo'qolgan. Missing yo'qolgan degani. And this isn't the first time. And this isn't the first time. Va bu birinchi marta emas deyapti. This isn't the first time. First time birinchi marta degani. Demak, bu birinchi marta emas deb do'kondor gapiryapti. Some coins were missing last week. Some coins were missing last week. Xo'p, ba'zi bir e, bir nechta tangalar o'tgan hafta ham yo'qolgan. O'tgan hafta bir nechta tangalar yo'qolgan. Some students had them too, I think. Some students had them too, I think. Ba'zi bir talabalar hmm, olgan. demak ular ularni ba'zi bir talabalar olgan ularni ham ba'zi bir talabalar olgan menimcha hozir hmm, tarjima qilish g'alati bo'lyapti menimcha deyapti i think ba'zi bir studentlar some students ba'zi bir talabalar ularni olgan had them to ho'p mana joyda o'zi have bor degani i have something i had something menda bor edi bo'lsa demak have have yana boshqa ma'noda ishlatsa bo'ladi mm, ya'ni senda meni narsam senda demoqchi bo'lsangiz masalan misol uchun meni ruchkam senda demoqchi bo'lsangiz uh, you have my pen deysiz you have my pen meni ruchkam senda ya'ni, uh, yani senda meni ruchkam bor deb tarjima qilinmaydi o'zbekchada tarjimasi shunaqa bo'ladi uh, seni sen meni ruchkam senda senda meni ruchkam bor ikkovsini tarjimasi ikkovsini ma'nosi bir xil bo'ladi lekin ozgina o'zbek tiliga tarjima qilganda demak tushunishda tushunishga osonroq bo'ladi xullas bu yerda tarjimasi kelyaptiki e, some students ba'zi bir talabalar had them to degani e, bu yerda ularni ya'ni tangalarni hmm, ba'zi e, bir ba'zi bir studentlar yoki bir nechta studentlar e, ularni bir nechta o'zi tarjimasi g'alati bo'lib ketyapti ho'p hozir bitta o'ylab olay hmm. some students had them too o'zbek tilida chiroyli tarjima qilsa qanaqa bo'ladi menimcha e, ularni ham ularni ham them deb mana tangalar nazarda tutyapti ularni ham them to ham ularni ham ba'zi e, ba'zi bir studentlar olgan ba'zi bir studentlarda ya'ni o'sha tangalar ba'zi bir studentlarda deyapti studentlarda mani tangam studentlarda degan ma'noda kelyapti some students had them too xullas men sizga hozir bitta misol aytdimu e, you have my pen degani you have my pen degani e, senda meni ruchkam senda mana shu mana shu e, struktura xuddi shu yerda ham qo'llangan sam student saddam tu faqat o'tgan zamonda manimcha tushundingiz deb o'ylayman o'zi juda yam manimcha chaynab ham yubordim shu yerda qiyin o'zbek tiliga chiroylab tarjima qilish qiyin bo'lyapti ho'p muhimi ma'nosiga tushunishga harakat qiling chunki so'zma so'z tarjima qilish mm, so'zma so'z tarjima qilish har doim ham iloji yo'q so'zma so'z tarjima qilib bo'lmaydi o'zi ingliz tilida o'sha ikki xil anaqa ikki xil e, umuman hamma tilda ham ikki xil tarjima qilish bo'ladi e, misol misol uchun ingliz tilida aytamiz e, literal meaning yoki literal translation deydi ya'ni so'zma so'z so'zma so'z tarjima va figurative meaning yoki figurative translation deydi mm, bu bunisi so'zma so'z emas o'sha gapni yoki so'zni gapni ma'nosini olish figurative Э, manimcha o'zbek tilida majoziy ma'no deydimi shunaqa majoziyga to'g'ri keladi agar adashmayotgan bo'lsam xullas literal literal translation so'zma so'z tarjima figurative translation e, so'zma so'z emas balki uni teskarisi gapni ma'nosini tarjima qilib olish shuning uchun siz e, ko'proq muhimi figurative meaningga e'tibor bering e, siz so'zlarni bitta bitta so'zlarni tarjima qilib chiqsangiz demak gapni ma'nosi o'zbek tiliga chiroyli to'g'ri kelmaydi ho'p davom etamiz did you see the students with the coins did you see the students with the coins uh, did you see deyapti sen ko'rdingmi the students talabalarni sen ko'rdingmi qaysi talabalarni deyapti ya'ni talabalar qaysiki with the coins tangalar bilan ya'ni tangalar bilan studentlarni studentlarni ko'r deymi tangani olgan studentlarni ko'r deymi degan ma'noda kelyapti did you see the students with the coins tanga studentlarni tangalar bilan ko'rdingmi ya'ni seni o'zingni tangalaring bilan ko'rdingmi deb pit says pit so'rayapti the old man doesn't answer the old man doesn't answer demak qari odam qariya hmm, javob bermayapti a policeman walks down the street to the cafe. A policeman, hmm, demak nima deydi? A policeman o'zbek tilida uh, o'zbek tilida qanaqa bo'ladi? Xullas uh, militsiya, militsiya deylik, militsiya, militsiya o'zbek tilida o'zbek tilida militsiya bo'lmasa kerak. Xullas militsiya uh, kafega keladi, kafega yurib keldi walk down the street mana shu narsani eslab qo'ling ko'chada yurish odatda mana shu holatda mana shu iborada ishlatiladi ko'chada yurishchi walk down the street i'm walking down the street men demak ko'chada yuryapman ko'chada yuryapman walking demak yurish sayr qilish shunga o'xshash demak politsiyachi keldi o'zi kafega hmm. he watches Carla and Pete and the shopkeeper. U kuzatyapti Carlani, Peteni ve do'kondorni. U do'kondor uh, Pete va Carlani kuzatyapti. Then he says. Keyin u aytyapti. What's wrong? Nani yani what's wrong kelyapti. What's wrong? What's wrong? Uh, e, nima gap? Nima gap? Tinchlikmi deyapti. Nima gap? böyle yaptı? These two students came into my shop. These two students came into my shop. Bu ikkita talaba meni do'konimga keldi. These two students, bu ikkita talaba came, keldi into my shop. Mani do'konim ichiga, mani do'konimga ikkita bu ikkita talaba keldi. The shopkeeper says. Do'kondir aytyapti. I went to the back room. I went to the back room and answered the telephone. I went to the back room. Men uh, demak orqadagi xonaga o'tib ketdim. Orqa orqadagi xonaga ketdim. I went to the back room. Hmm, orqadagi xonaga ketdim and va answered the telephone. Telefonga javob berdim. Then keyin I went back into the shop. Va do'konga qaytib bordim. I went back into the shop va do'konga qaytib bordim. Some valuable coins uh, were missing. Bir nechta hmm, qimmatli, valuable, qimmatli, qadrli, valuable ya'ni qadri bor, qimmatli degan valuable, qadrli, qimmatli uh, o'sha qiymati baland degan ma'noda keladi valuable bir nechta o'sha hop uh, qimmatbaho hmm, qimmatli tangalar yo'qolgan edi and the two students va ikkita talaba were not in the shop do'konda emasdi va ikkita talaba do'konda yo'q edi were not in the shop the policeman looks at Pete and Carla militsiya militsiya xodimi militsiya xodimi mana ingliz ozgina nima deydi chiroyliroq e, so'z keldi militsiya xodimi deylik militsiya xodimi pit bilan karlaga qaradi what do you say he asks u so'rayapti nima deysiz nima deysizlar pit bilan karadan so'rayapti nima deysizlar yes ha we went into the shop karla says ha biz do'konga bordik Qarlaytyapti. We wanted to look at the stamps. We wanted to look at the stamps. Biz uh, shtamplarni kuzatmoqchi bo'ldik, tomosha qilmoqchi bo'ldik. We wanted xohladik. We wanted. Biz xohladik, ya'ni to look at. Tomosha qilish, ya'ni qarash. Shtamplarga mm, shtamplarni tomosha qilmoqchi edik, qilishni xohladik. But We didn't steal them. Ammo biz ularni o'g'irlamadik. We didn't steal them. Biz ularni o'g'irlamadik. Pete says, Pete aytyapti. And we didn't take the coins. Va biz hmm, tangalarni olmadik. Take, we didn't take. Biz olmadik the coins, tangalarni. Were there many people in the shop? Were there many people in the shop? The policeman asks. Hop. Do'konda ko'p odamlar ko'pmidi? Ko'p odamlar bormidi? Militsiya xodimi so'rayapti. Were there. There were. They were. Were there. Demak, there were. There are. There are degan, ya'ni borni o'tgan zamoni there, there were. There were. There were. yoki okay. Э, so'roq shakli э, wo the bo'ladi wo the wo the yoki were there amerikancha talaffuz qilmoqchi bo'lsangiz were there arga ko'proq urg'u berasiz ho'p demak do'konda mm, ko'p odamlar bormidi odamlar ko'pmidi deb so'rayapti militsiya xodimi no the shopkeeper says yo'q do'kondor aytyapti only these two students. Only these two students. Faqatgina mana shu ikkita talaba. And va Tracy. Tracy deyapti, Tracy. Tracy bor edi. Faqat shu ikkita talaba va Tracy bor edi. Tracy works in my shop. Tracy meni do'konimda ishlaydi. Hmm? Works in my shop. Mani do'konimda ishlaydi. She doesn't steal coins. She doesn't steal coins. U uh, tangalarni o'g'irlamaydi. Hmm, mana ikkovsi gaplashyapti. Mana uh, politsiya militsiya militsiya xodimi, politsiyachi deysizmi? Xo'p. How do you know? How do you know? Qayerdan bilasan? Qanday qilib bilasan? how qanday do you know qanday bilasan biz o'zbek tiliga qayerdan bilasan deb tarjima qilsak manimcha chiroyliroq bo'ladi shunga to'g'ri keladi how do you know qayerdan bilasan yoki qanday bilasan qanday qilib bilasan ask the policeman militsiya xodimi so'rayapti i looked in her bag i looked in her bag men uni mm, sumkasini qaradim and pockets today va kissalarni yoki cho'ntaklarini kissa yoki cho'ntak ikkisidan biri qaysi birini tushunsangiz ham men bugun bugun deyapti men uni sumkasini va kissalarini yoki cho'ntagini qaradim the shopkeeper says do'kondor dedi and i looked in them last week and i looked in them last week va o'tgan hafta ham qaraganman o'tgan hafta qaradim ya'ni them deganda e, mana bu bag va pocketsni nazarda tutyapti do'kondor ya'ni ular ularni o'tgan hafta ham qaradim o'tgan hafta ham qaraganman deyapti You can look in my bag. You can look in my bag. Look in ichiga qaramoq look in ichini qaramoq ichiga qaramoq ho'p aytyapti karla says karla aytyapti karla dedi meni uh, sumkam meni sumkamni qarashing mumkin deyapti and you can look in my pockets va uh, meni kissalarimni yoki e, cho'ntaklarimni uh, qarashing mumkin Pete says Pete aytyapti Pete dedi The shopkeeper is surprised. The shopkeeper is surprised. Uh, do'kondor uh, hayron qoldi, hayron bo'ldi. Can I? He says. Hmm, can I? Ya'ni aytyapti, can I deb uh, qarasam bo'ladimi, maylimi deyapti. Can I deganda bu endi can I qayerdan nima uchun can I deyapti? Nima uchun can I look in your pockets yoki can I look in your bags demayapti? kenay deganda mana shu kenni qayerdan olib aytyapti nima uchun e, will i yoki do i e, yoki should i deb boshqa e, modal verbs ya'ni yordamchi fe'llarni ishlatmayapti chunki kenni ishlatishini sababi bu yerda mana mana bu joyda you can look deb karla aytdi va you can look deb pit ham aytyotgandi you can you can deb ular karla bilan pit aytyapti и mana shularni gapidan mana shu gapdagi strukturadan kelib chiqqan holatda endi do'kondor javob beryapti do'kondor mana shu e, gap ikkovsini ikkovsi gapirgan gapdagi strukturadan kelib chiqib endi bu gap gap yasab gap gap yasayapti ya'ni do'kondor kenay deb mana shu yerdagi kendan foydalanib bu ham kenay deyapti gapni uzun qilib can i look in your bags demayaptiyu qisqacha qilib can i deb aytyapti qarasam bo'ladimi maylimi degan ma'noda please look please look now marhamat qara marhamat qara hozir carla says carla aytyapti we didn't steal any coins biz hech qanaqa mm, tangalar o'g'irlamadik we didn't steal any any coins biz hech qanaqa tangalar o'g'irlamadik she gives him her bag she gives him her bag u unga ya'ni do'kondorga e, sumkasini berdi mana do'stlar hop juda ham uzun video darslik bo'lib ketdi e, agar siz oxirigacha mana shu joygacha e, o'qib Э, tushunishga harakat qilib nimadir o'rganay deb shu videoni tomosha qilgan bo'lsangiz men juda ham xursandman sabringiz e, sabringizga qoyil e, agar bu video darslik sizga yoqqan bo'lsa albatta like tugmasini bosishni unutmang va o'z fikrlaringizni kommentda albatta yozib qoldiring e, keyingi hikoyani tanlashimda bu juda yam muhim rol o'ynaydi e'tiboringiz uchun rahmat keyingi video darsliklarda ko'rishguncha xayr